Ế hmm. Perfect Ế Ế Oh. Mmh. Mmh. Mmh. mmh.

Let's go! Mm-hmm. <laughs> Let's go. Hmm. <laughs> Yeah. <laughs> Hmm. Hmm. Hmm. Uh, Yes. ね